Данное мероприятие проводится с целью а, пропаганды бережного отношения к природе, окружающей среде, а также развития добровольчества и активности среди молодежи. Мне все понравилось, на самом деле. После такого отдыха хочется, конечно, еще отдохнуть, потому что очень все болит, но насыщенно было. А подобное мероприятие важно прежде всего, что здесь собираются а, неравнодушные к добрым делам люди, и они прежде всего учатся а, создавать подобные мероприятия для себя и для тех э, людей, которые состоят в их молодежных центрах.